Euh, vous pouvez pas dire pardon Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai <laughs> fait juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Monsieur, monsieur Mathieu, ça fait trois fois que j'essaye de t'appeler. Je peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur Mademoiselle, si je vous sers. Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous ne pouvez pas aller sur une table de 2. Non, mais c'est pour être proche du chauffeur. C'est pas possible. Monsieur, il n'y a personne. Non Vous comprenez ce que je dis Monsieur, il n'y a personne. encore Tenez.